au moment opportun. We have also discussed about the institutionalization of relations between our two countries. Haïti a recevoir des investissements d'entrepreneurs turcs en vue de réduire le chômage dans le pays. Il a aussi promis d'aider dans les secteurs de la construction et de la cimenterie. We know that Turkey is a very advanced country. It is also a very generous country, and the Turkish minister, my friend, Mr. Mevlut, has promised to help Haiti receive Turkish investors with a view of reducing unemployment in Haiti. The minister also promised to assist Je vais donner la parole au ministre afin d'exprimer en ses propres mots ses perspectives de raffermissement des relations entre nos deux pays. Mais une fois de plus, merci, cher ami, de nous avoir rendu visite. J'espère que jusqu'à votre départ, vous allez profiter de l'hospitalité du peuple haïtien. C'est donc euh, un honneur pour moi de t'introduire au peuple haïtien à travers la presse ici présente. I am yielding the floor now to the minister for him to express in his own words his perspective for strengthening the relations between our two countries. But once more, My dear friend, thank you for your visit. I hope that until you leave our land, you will make the best of Haitian hospitality. It is therefore an honor for me to introduce you to the Haitian people and to the press, who, which is witnessing this event today. Oh, thank you very much, Minister Joseph, my dear friend Claude, for the uh, very kind remarks. And I'm very happy to uh, pay my first visit to Haiti. And I would like to uh, thank uh, you, my dear friend uh, uh, Claude, for the kind invitation and also for the warmest hospitality extended to myself and my delegation. And today I was received by President Jovenel Moise uh, and I convey the best wishes of my President Erdogan. They, they, spoke on the phone uh, five, uh, roughly five weeks ago. And I have to tell you that I was very much impressed with the vision and the dedication of President uh, for Haiti and Haitian people. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mon très cher ami Claude, laissez-moi vous dire encore que je suis très heureux d'avoir effectué cette première visite en Haïti. Je voudrais vous remercier particulièrement pour l'accueil chaleureux que vous avez accordé à moi-même et à ma délégation. Aujourd'hui, j'ai été reçu par le président de la République d'Haïti, monsieur Jovenel Moïse, et je lui ai transmis les bons souhaits du président Erdogan et je lui ai également fait part de l'invitation qui lui a faite de venir visiter Haïti. J'ai été très impressionnée par le discours de M. Moïse et de la vision qu'il a exprimée pour son pays et pour le peuple haïtien. And uh, this uh, conversation that I mentioned our presidents uh, set important goals for our bilateral relations and we will work with my dear friend Claude uh, to reach them. And that is the reason that I am here uh, today. And we look forward to expanding our relations in all possible areas, especially in the field of economy. Nos deux présidents se sont parlé il y a environ cinq semaines Et au cours de cette conversation téléphonique, ils se sont rappelés l'un à l'autre les buts importants qu'ils ont fixés pour une collaboration bilatérale et nous allons travailler à leur côté pour que cette collaboration se matérialise. Nous espérons pouvoir plus amplement étendre nos relations dans tous les domaines possibles, en particulier dans celui du secteur économique. So today we had the opportunity to, to discuss all these areas that we can work uh, together. When I mean the economy, of course, energy is part of it, and construction, and also renewable energy, and also the other services and uh, the visionary projects that we can provide and we can realize uh, together. And today, Minister Joseph and I, I agreed uh, to intensify are exchanged at all levels, and we will continue uh, paying this kind of reciprocal visits. And my president will be uh, very happy to uh, uh host President Moise in Turkey. And I extended uh, the invitations uh, today, and I will be also very happy to host my dear friend Claude in, in, in Turkey. And today we also agreed to complete the legal basis of our relations Je vous ai parlé de coopération économique, mais quand nous parlons d'économie, cela sous-tend d'autres secteurs qui ont été déjà énumérés puisqu'on parle de l'énergie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres. Nous espérons pouvoir étendre ces relations et Monsieur Joseph le ministre Joseph et moi-même avons convenu d'intensifier nos échanges à tous les niveaux. Nous avons convenu également de formaliser cette entente avec la signature de protocole, comme vous avez été témoin aujourd'hui. Nous avons étendu au président de la République turque l'invitation à venir en Haïti de même que nous invitons, que nous avons invité le président Moïse à venir nous visiter et nous espérons aussi qu'il sera accompagné de notre ami, le ministre Joseph. And to strengthen the legal basis of our bilateral cooperation, today I am happy to sign uh, seven agreements, important agreements, including economic cooperation agreement, which will uh, establish joint economic commission between Haiti and uh, Turkey. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu signer avec notre homologue aujourd'hui cet accord de coopération extrêmement important, dont un accord de coopération économique avec la mise en place d'une commission économique conjointe entre nos deux pays. And disaster management MOU will be particularly beneficial as Turkey has strong institutional uh, capacity uh, in that uh, field. An agreement on cultural cooperation will increase people-to-people -people contacts. And there are two MOUs that will enhance cooperation between our foreign ministries. And the first is about the establishment of a political consultation mechanism. I hope we will continue our consultations, political consultations regularly from now And the second one is uh, on the cooperation between uh, diplomacy uh, academies. And I will be very happy to host young and senior diplomats from Haiti at my ministry and also in Turkey. Parmi les accords de coopération que nous avons signés aujourd'hui, il y a plus particulièrement celui qui concerne la gestion des catastrophes naturelles qui est extrêmement important, considérant la grande expérience que la Turquie a dans ce domaine. Nous avons également signé un protocole de coopération culturelle qui va nous permettre d'améliorer les contacts et d'augmenter les contacts entre nos deux populations. Mais nous avons aussi signé un document concernant les mécanismes de, consultation politique qui vont nous permettre de renforcer les liens entre nos deux pays mais aussi un accord sur les académies diplomatiques qui seront, qui vont permettre aussi de renforcer les liens diplomatiques entre nos deux pays, mais aussi qui va nous permettre d'accueillir à notre ministère des Affaires étrangères des jeunes cadres haïtiens qui viendront en formation chez nous. And we will also uh, increase our development and technical cooperation through our agency, TICA, and therefore technical cooperation MOU is also very important. Uh, Haiti faced many disasters in the, uh, in the past, and each time Turkey extended its uh, assistance to Haiti and Haitian people. And during the pandemic, uh, this pandemic, also COVID-19 pandemic, we follow uh, closely the effective measures taken by uh, Haiti to combat the pandemic and we should continue to act in full solidarity in the fight against, in, against the pandemic. And we are very happy to extend, <clears throat> excuse me, a helping hand to Haiti during the pandemic. And as Turkey, we sent medical supplies to Haiti uh, last uh, May. And as uh, Claude mentioned, today we provided three uh, ventilators and additional medical supplies uh, by uh, Tika uh, with our plane. And uh, we already reiterated once again today that if Haiti needs more assistance and support from Turkey in its fight against COVID-19, uh, Haiti has uh, Turkey's uh, full support. Nous allons augmenter et développer la coopération technique qui se fait habituellement à travers l'agence turque pour le développement que nous appelons TICA. Mais nous voulons plus amplement apporter notre soutien en Haïti dans la lutte contre les catastrophes naturelles et plus particulièrement dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Nous avons, à l'occasion de cette visite, transporté avec nous trois ventilateurs qui sont mis à la disposition de l'État haïtien mais nous avons également amené avec nous du matériel et des fournitures médicales qui vont mieux aider le gouvernement haïtien à assister la population et lutter contre la pandémie. La Turquie, par le passé, a été toujours aux côtés d'Haïti dans les cas de catastrophes naturelles, mais nous sommes prêts aujourd'hui, nous tendons encore la main au peuple haïtien pour les aider et plus particulièrement dans la lutte contre cette pandémie. Ladies and gentlemen, as Turkey, we are always in solidarity uh, with the Haitian people, especially in the aftermath of natural disasters, as I said. And with this understanding, we played an active role in the stabilization mission in Haiti, uh, I mean. It was our longest standing contribution to our UN uh, mission. And <clears throat> I thank uh, also uh, our dear Honorary Consul uh, Deschamps, Consul General Deschamps, and his deputy, Mr. Uh, uh Jose, for their valuable contribution to our uh, relations. So we look forward to having similar meetings in Turkey. And once again, my dear friend Claude, thank you very much for the warmest hospitality and thank you very much for the kind invitation. Nous nous sommes toujours tenus aux côtés d'Haïti dans le cas de catastrophes naturelles et nous allons continuer à le faire. Nous vous rappelons aussi que la Turquie a fourni un contingent en appui à la mission de stabilisation en Haïti, à MINUSTA, et ça a été la plus longue mission à laquelle la Turquie a participé dans le cadre de ce type d'assistance. Je saisis l'occasion aujourd'hui aussi pour remercier publiquement le consul honoraire de la Turquie, M. Claude Deschamps, et son, adjoint, son premier adjoint, M. Josué, pour leur contribution à la bonne relation entre la Turquie et Haïti, à la préparation de notre venue en Haïti. Et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous renouvelle mon amitié et l'espoir que nous pourrons bientôt vous accueillir en Turquie pour continuer ce dialogue fructueux. Merci. Thank you, sir. Thank you so much for Merci, monsieur messieurs les Et voilà, c'était la visite officielle euh, du ministre des Affaires étrangères euh, de la République de Turquie en Haïti, monsieur Mevlut Chavasoglu. Téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti, nous en direct depuis Palais national, côté nous sautables suivre eh bien, rencontre, visite de préférence ministre Affaires étrangères, pays turquien, hein, M. Mevlut Savousoglou, tape fait dans le Palais national, côté président de la République, te recevoir dans un premier temps et une séance de travail été faite entre délégation de pays. Eh bien, nous sommes suivre signature sept accords avec protocole entente entre deux pays. Nous prenons pour nous joindre tout les ça dans l'édition nouvelle Télévision nationale d'Haïti pendant journée après jour dans semaine. Nous disons tout le monde qui était branché nous, merci en pile pour attention nous. Bonne suite de programmation sur Télévision nationale d'Haïti.